Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente chegou nesse lugar aqui Tava tudo desabando E esse guarda tomou um tiro daquela metralhadora ali Então vamos lá, vamos ver como nos espera Nossa Nossa Não tinha visto isso Nossa, cara. Velho, quando eu terminei o vídeo, isso aqui parece um silêncio. Tinha um monte de bicho aqui, cara. Vamos ver o que, que tem é aqui em cima. Se eu conseguir subir, né? Não dá pra usar o elevador. Negócio de vida, isso aqui é novo. Não, acho que não é nada. Né? Meu Deus. O negócio estourou. Não matei. Acho que eu matei sim, tem mais um aqui. Vou vir pra cá primeiro. Tem um ali em cima. Vamos olhar esse lado aqui, que eu acho que é pra lá. Então vamos ver se tem alguma coisa útil aqui. aparentemente granada não adianta. Por um segundo eu pensei pra mim mesmo, fiz uma besteira. Nossa última granada. Caramba, eu tomei muito dano. Tudo pra uma coisa que eu não precisava. E tem mais uma ali, cara. Vamos usar essa arma aqui. Cara, eu vou voltar e vou recuperar a vida. Pra quem tava com 100 de vida, cara, aquela explosão ali acabou comigo. tem munição aqui. Ah, tem mais um bicho ali. É, acho que era o único jeito de subir ali. aqueles insetinhos. E só, meio inútil. Talvez seria um outro jeito de subir ali em cima também. Ali está trancado e as explosões continuam. E tem mais um aqui. Nossa, esse último eu não tinha visto não. É, até que pra um bicho pequenininho, a gente foi bem. Nossa, galera, teve um loading aqui. Eu tava descendo a cidade e simplesmente caí. fase que esse bichinho aqui ativou o laser. Aparentemente é por debaixo d'água. Vamos ver esse aqui primeiro. Ah, ali tem vida. Eu vou por aqui então. Ah, no final é tudo interligado. ainda bem que a gente veio por aqui. Pelo menos deu pra ver o que nos esperava. Mais um daquelas criaturas aquáticas. Deixa eu recarregar aqui. Quatro tiros a gente mata. Um. Dois. Acho que acertei. Eu sou muito bom, cara. Quatro tiros perfeitos, cara, sem precisar entrar na água. acho que era só isso mesmo. Nossa, aqui eu vou ter que passar bem Nossa, tem fogo aqui. Será que tem mais um monstro aqui? Não, aqui não. É, eu poderia ter usado e abusado desse canhão aqui. Tinha muita munição. Nossa, tem uns caras aqui. Vou tentar destruir esse Olha, foi até bem fácil, cara. Dois mísseis. Ah, tinha vida aqui, eu nem lembrava. Vamos ao meio mais econômico pra matar ela. Tudo explodindo e a gente de elevador, uma maravilha. Warning. Hazardous radiation levels detected. Estão brigando ali. Deixa eles brigando. Vamos ver o que a gente tem pra cá. Colete. E uma máquina gigante. Só isso. Pra lá mesmo. Vamos ver quem ganhou a briga. Foram eles. Aliás, eles né? Foram os rebeldes aqui, Isso. Será que dá pra usar aquela arma ali? Interessante. E aqui dentro, tá aberto? Vamos dar mais um tiro só pra garantir. Eu ouvi spawnando ali, cara. Eu só não sabia se era realmente aqui ou era aqui dentro. Essas minas aqui que eu não entendo muito. Você coloca e alguém tem que passar pra explodir. É meio... Sei lá sem sentido. Deixa eu bater com o arco. Achei que tinha matado, cara. Tá, eu vou tentar destruir de algum jeito. Aqui não abre. Hum, vamos tentar usar essa arma aqui. Demorou um pouco, mas a gente conseguiu. Acho que é pra cá. Vou ver aquele lado ali. Se tem um pouco de vida, colete. Ué, não. Acho que é pra cá. Ah não, daqui tá quebrado. É pra cá mesmo. Tem um caminhão aqui. Não dá pra saber o que, que tem dentro. Lambda. Complexo do reator. Lambda é essa letra aqui, ó. Uma letra grega, se não me engano. E aqui a gente começa a descer, provavelmente. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar.